estranho, tudo passa sem eu ver. Parecem olhos vendados. É como um sonho despertado, fácil de esquecer. É como um som emitido e abafado. E tudo está. olho em volta, está tudo perto E ao mesmo tempo longe de alcançar Estou virado e ausentado de ideias Tudo parece tão tranquilo E ao mesmo tempo explodem dez vulcões Algo errado e tá difícil de encarar Alguém me ajude, eu olho fixo e acuado Mas logo desprezo mesmo coisa, algo errado que é tá difícil de encarar. Que tudo está à minha volta. Alguém me ajude, eu olho fixo, acuado, mas depois desprezo.